Ah, seperti yang kita tahu kita ni dekat bawah mana kat bawah penyeliaan kementerian mana siapa tahu cepat cakap kita daripada kementerian Cepat. Kewangan. Ah, ha, Kementerian Kewangan. So dalam Kementerian Kementerian Kewangan tu dia ada banyak ada banyak um, bahagian ataupun jabatan. Jadi jabatan yang menjaga kita ialah uh, ah, JPPH, okay? JPPH tu dia punya skop dia ada tiga, eh? Skop dia ada tiga, penilaian, informasi dengan latihan. Okay. So, saya nak cerita berkenaan informasi ni. So, kalau dekat informasi ni, kalau kalau kita selalunya kita pergi dekat board, betul tak? Kat board. Tapi bab informasi ni, kita pergi dekat NAPIC. Okay. So, hari ni saya nak cerita pasal NAPIC ni lah. Apa information yang penting berkenaan dengan NAPIC ni. So, apa NAPIC ni buat? Basically, kalau kalau you tengok sini, apa yang berlaku ialah masa 1997 tu market kita turun gila babi tau kat sini. Eh? Masa ni market kita turun. Jadi uh, 1997 masa ni saya keluar daripada universiti. Maksudnya saya balik daripada uh, Australia kerja. And then masa tu saya kerja bulan 6 bulan bu, eh sorry, saya kerja bulan Bulan 6 berlaku masa tu kita punya market merudum. Lepas tu bulan 6 market kita merudum jadi kamu tengok eh. Kesannya pada harga rumah masa ni harga rumah kita merudum dekat sini selama 2 tahun eh. Selama 2 tahun harga rumah turun mendadak. Okay. So because of that apa yang berlaku ialah uh, M10 masa tu dia uh, dia kata dia mengatakan perlunya ada sebab uh, kita punya uh, industri ni bawah Kementerian Kewangan jadi M10 dia merasa dia perlunya ada satu badan yang uh, apa tu menyemak uh, supply and demand hartanah dekat Malaysia ni untuk mengelak benda ni lagi berlaku lah jadi ditubuhkanlah NAPIC ni jadi apa kerja NAPIC ni kerja dia collect information berapa banyak rumah yang terjual, berapakah kadar sewa ataupun sewa yang telah dikeluarkan and then berapa availability eh, maksudnya uh, kekosongan yang ada and then lepas tu berapakah um, ah, uh, ah, property yang di dalam pasaran termasuk property yang di dalam pembinaan ataupun property yang dah telah diluluskan perancangannya dan Uh, berapakah property ataupun hartanah yang telah dijual dan juga property yang dah dijual uh, dah siap tapi tidak terjual lagi. Jadi hari ni saya nak tengok kita nak go through ah eh, uh, information yang ada dekat Napik ni supaya semua faham. Okey tak semua? Okey angkat tangan. Okey, terbaik. Eh. Baik. So saya dah download. So basically you pergi kat Napik tu, you boleh download information dia eh. So actually dulu information ni uh, kak, kita nak tahu Napik ni uh, information ni yang kita dah biasa dapat kita guna kat mana? Kat mana yang ada information Napik ni? Uh, Siapa boleh jawab? Cepat. Type kalau perlu. Dekat mana? Dekat BRICS. BRICS dapat information daripada mana? Daripada napik ni lah eh. Jadi BRICS dapat information daripada napik ni and then dia dia dia apa tu dia compilekan dia and then dia susunkan dia ikut taman dan segalanya. Kalau dulu kalau kita nak beli dapatkan uh, information uh, transaction taman kita boleh buat tapi kita kena bayar uh, buat uh, apa bayar uh, bayar dia punya report tak silap saya uh, berapa ringgit lah RM5, RM20 uh, tanya dengan uh, Coach berapa ringgit Kau Azran? Ah, singgit. Ah, singgit satu tempat. Singgit petra junction. Ah, ah, singgit <laughs> transaction. junction. Gila mabi. <laughs> so basically uh, muka Shazran memang ini dulu kerja dia eh. Kerja dia memang macam ni, dapatkan transaction terkini, dapatkan uh, nak untuk dia buat uh, comparative method. Okay, so sekarang ni kita tengok data yang ada eh. Jadi data dia bukannya uh, Uh, data dia bukannya apa tu real time datanya dia collect collect collect cukup satu quarter dia riliskan cukup satu quarter dia riliskan Ha, jadi dia ada snapshot. Snapshot ni maksudnya information yang terkini lah. Tapi yang terkini pun kuarter tiga tahun lepas. Uh, information yang uh, lebih tepat ialah uh, kuat, uh, ha, apa first half 2020. So saya akan go through yang ni dulu. Eh. So kita tengok dulu yang pertama ialah overall. Ha, ni Overall key data Malaysia property uh, report ni. So kita tengok kat sini. So ini adalah market activity untuk semua real estate di Malaysia eh pada first half maksudnya daripada Januari sampai a uh, uh, Jun tahun lepas. So you tengok they compare 2019 punya first half dengan 2020 punya first half. Masa tu kan kita dilanda dengan uh, pandemik uh, apa tu um, COVID. Jadi semua office tutup kan. Jadi kita tengok kita mengalami uh, pengurangan. So kat sini kan bila kita tengok ni dia ada dua eh ingat eh. Satu dekat belah kiri ni adalah volume. Ini adalah berapa banyak unit yang terjual. Yang belah kanan ialah value. Berapakah nilai ringgitnya eh yang uh, yang apa tu yang telah terjual. Jadi kita tengok disebabkan oleh uh, pejabat tanah tutup, lawyer tutup. Jadi mengalami pengurangan yang mendadak sebanyak 30%. <laughs> Sangat banyak eh. Sangat banyak 30% pengurangan. Begitu juga dengan uh, volume. Uh, nilai ringgit pun 31%. Okay. So, uh, next kalau kita tengok kat situ uh, volume by sector. Pengurang, perunga, uh, pengurangan yang paling banyak ialah dekat uh, commercial dengan industri. Hampir 40% sementara uh, residential 1 per 4 eh maksudnya kuarter kuarter pengurangannya so sangat tinggi ya eh. volume uh, untuk value pun lebih kurang sama and daripada situ pula apa yang kita nampak apakah yang kita kita kita perasan bagaimana kalau sekiranya pengurangan yang besar berlaku macam ni apa apakah yang terjadi dengan construction apakah yang terjadi dengan construction ataupun offering yang baru untuk uh, uh, rumah ataupun property kita nampak pengurangan yang mendadak okey untuk residential ada peningkatan lebih kurang 1% sementara yang lain service apartment eh service apartment ni macam Soho Sofo yang bawah dia bawah dia ialah uh, apa tu uh, commercial atas dia Uh, rumah residential contoh yang kita boleh bagi macam Springville dekat dengan office kita tu ataupun yang yang jauh sikit macam KL uh, KL East macam KL East yang dekat uh, KL East Mall atas dia kan ada apartment kan uh, yang itu kita panggil uh, service apartment uh, jadi kita tengok turun mendadak hampir 75% 3.4 eh uh, 3 uh, three quarter punya penurunan uh, untuk completion dan untuk start pun ha separuh tidak dimulakan dan untuk new plan pun separuh. Jadi dengan tiga kata lain, residential masih lagi dia nak ada lagi. Itu pun bukan baru tau. Itu pun dia nak habiskan. Ha, untuk yang new plan supply, turun mendad uh, ah, turun juga 30.4%. Ingat eh, ini untuk first quarter eh, 6 bulan yang pertama pada tahun lepas. Okay uh, ini adalah dia punya uh, apa tu dikompakan untuk 2 3 tahun yang lepas menurun juga construction activity um, ah, majoritinya dekat dekat uh, residential area uh, dekat residential okey so untuk residential new launches uh, untuk 2020 kuarter 1 cuma satu je yang positif Negeri Sembilan. Negeri Sembilan masih lagi apa ada ada positif eh. 70% datang daripada uh, landed area, rumah teres. Uh, 30% datang daripada strata. Strata siapa yang buka memang problem lah. Tengok kat sini. Eh, service apartment, kondo, semua memang ada. Uh, kondo kat kawasan sini. Tapi service apartment memang problem lah eh. Kawasan komersial memang problem. So the next one ialah kita tengok pada overhang. Overhang ni maksudnya uh, rumah yang dah siap tapi lagi masih lagi tidak terjual. Maksudnya ni anda developer lah. Contohnya kalau kita tengok macam property dekat uh, Tree Resident tu. Tree Resident tu dah siap lama dah tapi sampai sekarang kalau nak beli property uh, developer masih ada lagi. Ah uh, itu maksudnya eh. Dah siap, orang dah kunci dah bagi tapi masih lagi tak terjual. Yang paling basal dekat dekat Johor lah eh. <laughs> Ini daripada dulu, sejak daripada 2015 sama. Dia bukanya bedini tu jadi banyak yang tak terjual eh. Hampir 70% tengok kat sini. 70% adalah service apartment. ha, nampak. Eh uh, untuk residential pula ialah uh, 20%. Okay. Kebanyakan properti yang terjual ialah uh, apa tu tujuh uh, high rise separuh daripadanya ialah ada high rise dan uh, 4000 eh maksudnya 4000 unit adalah rumah properti kondo ataupun uh, apa tu service apartment yang bernilai 500 ke 700 ribu. Eh? Baik. So kalau kalau kita tengok kat situ uh, Service apartment mempengaruhi overhang yang tertinggi Sebanyak uh, 72.4% Okay And okay ni housing index eh Sejak daripada 2010 kita tengok Kalau sekiranya ini Contohnya kat sini kan kalau kita kan katakanlah imagine dekat sini mendadak uh, daripada 2011 sampai uh, 2011 quarter 1 sampai quarter 2 dia naik sebanyak 4-5% maksudnya kalau sekiranya saya beli harga RM100,000 quarter next quarter dia naik berapa? jadi RM105,000 eh? mendadak eh? jadi peningkatan yang tinggi kawasan sini tapi apa yang berlaku selepas 2012 dia telah menurun eh? jadi 2015 kita mengalami yang terbanyak sekali eh? penurunan jam apa perbezaan antara 2017 dan 2008 nampak penurunan yang sangat teruk masa ni ah, apa tu uh, masa ni uh, apa yang berlaku kat sini uh, kita ingatkan kat sini dia akan naik balik tapi apa yang berlaku kat sini sebabkan 1MDB dan segalanya maka penurunan yang sangat teruk and then masa uh, 2018 ni sangat teruk lagi sebab apa disebabkan oleh masa tu memang orang semua tahu apa uh, politik tidak stable bila politik tak stable uh, investment akan terjejas okay so sekarang ni kalau ada certain tempat macam di Johor eh, apa kalau you beli di Selangor di Kuala Lumpur uh, tapi setahu saya ah, saya saya nampak saya nampak dekat Kuala Lumpur dia negatif maksudnya kamu beli ribu kan kamu nak jual uh, tahun depan dia jadi 90 99,000 ribu. maksudnya negatif tau sekarang maksudnya uh, untuk industri property sekarang menguncup di Malaysia Okay, so occupancy rate sekarang menurun eh untuk private office dengan shopping center turun 74%. Uh, ah, siapa yang siapa yang uh, dulunya uh, orang kata okey. Sebab tu itu orang cakap uh, higher risk higher gain. Jadi orang dulu orang yang investor ni apa yang dia buat? Dia banyak invest dekat dia tak tengok rumah sangat tapi dia banyak invest on uh, the commercial, commercial building ataupun shop lot. Jadi bila dia buat commercial building apa berlaku ialah dia punya uh, bila keadaan ekonomi bagus dia boleh gain sampai 24% eh tapi bila ekonomi tak bagus dia orang yang mula-mula kena hit dulu ah so you tengok occupancy maksudnya orang tu uh, ada katakan ada 1000 unit uh, 1000 meter square uh, property yang boleh disewakan yang hanya masuk kan untuk perbezaan eh uh, perbezaan antara tahun lepas dengan sekarang turun mendadak sebanyak 70%. Sama juga dengan shopping center. <clears throat> shopping center banyak tutup. okay? banyak tutup shopping center. Uh, ah, maksudnya kedai dekat shopping center banyak tutup kan. Kalau saya pergi hari tu baru-baru ni saya pergi dekat uh, Melawati Mall pun dekat sebelah yang paling atas sekali tu ada gym kan. Semua kedai kedai kat situ daripada dulunya buka semua tinggal satu kedai kopi semua tutup tinggal satu je. So memang memang apa terkesan lah dengan apa yang berlaku eh. So ini adalah transaction tengok masa ini adalah ini adalah ketika uh, uh pandemik yang apa uh, MCO berlaku. So <laughs> dia menaik kemudian. So sebelum saya tutup kat sini, saya habiskan, saya pergi last sekali. Okay last sekali bagi satu minit lah penjaga masa. So ini adalah berlaku untuk kuarter 3 eh untuk kuarter 3 2020 kita nampak dia meningkat sebab apa lepas plus pandem ah, apa tu MCO habis maka dia buat CMCO maka dah boleh buka ah, apa ah, dah boleh buka pejabat lawyer dan sebagainya maka kita nampak volume of transaction meningkat sebab tu kita tengok orang close close close saja kan masa ni Uh, tapi value masih lagi menurun. Dengan kata lain, walaupun unit banyak terjual, tetapi harga rumah tetap turun. Jadi terbalik dengan masa tahun masa saya masa join dulu 2013. Unit tak banyak jual tapi harga tinggi. Okay, itu saja daripada saya untuk kali ini. So saya serahkan kembali kepada uh, ah, MC. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya Abdul Rashid, kursatana anda. Sekiranya anda suka tips pelaburan serta kerjaya hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi, thumbs up serta komen. Dan anda juga dijemput untuk menonton video-video kursus hartanah yang lain.